penetra. Yeah, yeah. Music, Ya fue, no, oh, Sonidos fuera del universo. Yo vivo deseándote, pero sé que estás con él. Es imposible tratar de ocultar algo que sentís en alma y pie Estoy esperándote y tu ganas de volver Pero no te puedo obligar a quedarte y fingir que todo va a estar bien No puedo fingir, no puedo Ya me cansé de tu que tiraban tus amigas Te tiré una suelta pa' que te vayas de gira Y ahora en mi mente la que sola se castiga No quiero estar preso de tu libertad Tú mi universo, una estrella fuga. acariciándote Pero sé que estás con él Es imposible tratar de ocultar algo que se sentís en alma y piel Estoy esperándote Y tu ganas de volver Pero no te puedo obligar a quedarte y fingir que todo va a estar bien